Ce monde n'est pas chez moi, je suis juste un passant. Et mes trésors s'entassent, quelque part là au ciel, les enfants